Non, en, 3v3. Trees 3v3, once 1v1 et 2 du coup, bah, donc t'as compris. une fois que je t'ai expliqué avec un, un t'as compris avec le reste. Quoi How can this... <laughs> Oh, this can be so... Ouais, ouais, c'était clean, gros.